هل فكرت يوما باستحضار مخلوقات أخرى؟ كالأسود مثلا أو أو التنانين جربت ذلك مرة ولم تكن التجربة مرضية 블럭 부터 فقط للتايب بي اي تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد آخر لاعب باق زرعت سبايك أنجح ذلك؟ إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها هنا احذروا عدو واحد أوه أكان ذلك مهما؟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 تم قتله رصيد عدو في A ستبدأ المطاردة هنا أخفيت أثركم آخر لاعب باق أشعر بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون شكرا جزيلا C'est là. تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك تبقى عدو واحد نحدد الهدف ثم نهجم أيمكنكم أتفهمون؟ مساعدتي؟ أحتاج إمدادا أيمكنكم مساعدتي؟ في الوسط رجعت لسبايك قبلهم سقطت السبايك في A عدو واحد سلاح هنا سلاح هنا اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية ما المطلوب؟ قرعة السباي لن يموت حلفاء عدد عذرا آخر لاعب باق انتهى واحد سقطت السبايك في بي هنا والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما شكرا لقد بدأنا تبقى عدو واحد القدرة الخارقة جاهزة هنا أظننت أن بإمكانك النجاة من كابو السبايك هنا آخر جولة في الشوط لا توفر أي شيء ما المطلوب؟ إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا أطلقت الصقر رصد عدو في بي آخر لاعب باقي زرعت السبايك شاهدوا هذا تفقد تبديل الجبهات فهي سوف تخفيكم تغني مات آخر لاعب باقي سقطت ال spike في اي بحرية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه حان وقت استخدام أصدقائي الساترة رصد عدو متحركة جار المسح المنطقة قرار مسح المنطقة أمامنا ها هم أولاء الموت القادم أعيد التلقيم اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية استغلوها تم نشر الساحر بلاد متحركة حجب الرؤية نعماء سلب البصر لدينا سقطت السبايك في بي تعالوا للعلاج آخر لاعب باقي لا تنهض أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن المنطقة تم نشر أعيد تلقيم تمام ازرعوا لسبايك ماذا حملوا لسبايك لدينا؟ ازرعوا لسبايك سقطت لسبايك في A ازرعوا لسبايك ازرعوا لسبايك ازرعوا ال Spike آخر لاعب باق سقطت ال Spike في اي حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد باق سقطت السبايك في الوسط الضافلة دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط نشر الساتر تم نشر الساتر جاري بس فقط أمامنا أعيد التلقيم ابحث عنهم وجدت واحدا أعيد التلقيم سقط عدو القدرة الخارقة جاهزة أطلقت الصقر أنا الصياد رصد عدو في ايه عدو واحد شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم؟ يوما ما ستكتشفون فائدتها يسمح لهم بالتقدم ظلال متحركة ظلال متحركة أسلب البصر صار الناس في المنطقة لقد اختفيت أثركم تم إسقاطه أطلقت الصقر الباقي سقطت السبايك في A تأكدوا من اللحاق بقطيعي سيقودوننا إلى العدو مباشرة Guiraei. تبقى عدو واحد مثير للشغب سنتولى هذا السبايك هنا لا توجد شحنات تبقى عدو واحد خطة الفوز حانت نهايتهم اقتلوهم أيمكنكم مساعدتي؟ الظلال المتحركة ستبدأ المطاردة تم نشر الساتر آه، القدرة الخارقة جاهزة أعيد التعقيم أطلقت الصقر هنا عدو واحد